Yolanda con su nieta apoyando, muy eh. bien. acoplado. Domingo, contanos un poco, acá estamos en el lugar donde ustedes este, frenaron el tractor y, la, y las herramientas de la gente que venía a hacer este, el último cierre del monte acá en la zona de Misión Chaqueña. Este, presentate nomás y contanos cómo comenzó ese conflicto. Bueno, este, <clears throat> eh, soy Domingo Vaca, eh, estoy este, aquí para aclarar un poco de lo que ha sucedido ese día. Este, todo la, el movimiento que ustedes le están viendo, las picadas que están haciendo, sé que esta picada le estaban haciendo el alambrado Entonces nosotros este, e, estamos preocupados de que, por ejemplo, ha visto que un paso más hasta la comunidad y este es el monte que nosotros este, lo necesitamos diariamente. Entonces, si este, el alambrado, nos impiden después, ¿dónde vamos? No vamos a poder al río, no van a poder hacer la casa, no van a poder buscar leña, no van a poder, poder buscar este, los santos, para hacer artesanía, no van a poder este, buscar este, miel, o sea que frutas del campo, o sea todas esas cosas que eh, a nosotros nos sirven. Eh, por ejemplo, este tipo ha comprado la tierra este, con escritura, en fin, todo. Entonces, cuando nosotros lo paramos la alambrado, en vez que nosotros lo estamos denunciando, este finquero que nos devuelve la tierra, ahora él nos están denunciando a nosotros. Eh, es, como digo, eh, es como un mercado para nosotros, que nosotros estamos y lo buscamos y sé que de, este lo sacamos para, para no, no, digo que yo voy a, me voy a enriquecerme de este, sino este un rebusco mío y rebusco de todo, mi familia, mi, pueblo, digamos. Entonces ese es el dolor que yo tenía y lo estoy respetando el monte este que es el, eh, la madre y el padre que me han criado y me han, criado los abuelos,